欢迎回到九的电子产品超详细。今天我们要来特别回答有关于我们的自制热销产品 WiFi 大型显示看板 JTC Dash X 四十 A Dash WiFi 的常见疑难杂症。我们会从产品的接线、配网等等硬体问题，一直到 App 的界面操作，甚至到详细的参数设定等等。 一步步带大家来使用这个产品。如果你也有相关的产品设定问题，可以跟着影片的步骤同时操作。如果是单纯对产品有兴趣的各位，可以参考我们的前一部影片，里面详细介绍了产品的各种特色。接着，我们开始讲解如何为我们的产品做接线的动作。在开始操作以前，请留意：若未依照接线端子上的标示正确接线的话，有可能造成人员触电。 或是产品故障等问题，操作前请特别留意。配网的第一步，把显示看板、JSC 网关以及感测器拿出来，在旁边预备使用。一开始，我们要先为感测器 sensor 的这一端做连接以及配网，也就是将感测器的输出连接到我们的 JSC 网关做讯号的串接。首先，将讯号线连接到感测器。 此部分可以参考各感测器产品规格书。好了之后，就可以准备连接 JSC 网关了。拆开网关内部，里面有清楚标示讯号线需要连接的位置。请注意，不同的感测器输出 JSC 内部会搭配不同的电路板设置，连线时请特别留意哦。接着将讯号线连接上去。 完成之后就可以准备配网喽。请如画面中一般，将滑动开关往指定方向进行切换后，并接上电源，可以看到绿灯及黄灯同时亮起，则成功进入设定模式。这时候拿出我们的手机，在手机 APP 商店中搜寻 j o i n System，并点击下载。接着打开手机 WiFi 功能。 搜寻 J E T E C 下底线 A P 开头装置，预设密码为二三七二九四一八。打开 A P P，先选择 Join Lane 的部分，绿色方块中的开始使用进行配网。进入主画面后，点击左上角方块，并点击 A P 连线模式，再点击绿色方块。进入装置设定后，点击右上角。 选择为装置配网，并选择讯号良好的 WiFi 进行连线。配网后，请等待倒数后即自动连线。若连线失败，请重复配网的动作。设定完成后，请关闭电源，并将滑动开关往反方向复位，并接上电源。产品会自动联网以及上传数据，过程中红灯会规律闪烁。 如过一段时间红灯无反应，请确认之前为装置配网是否成功。接着我们要来为大型显示器配网，请先将装置断电，并将侧边的按钮切换至 O。连接上电源之后，此时大显会显示下底线 AP，即进入 AP 配网模式。一样拿出手机将大显配网，配置操作可以参照影片前三分钟处。 设定完成后，请断开电源，并将按钮切换到 I，重新接上电源即完成大显配网设置，并能开始显示数据。接着我们来讲讲 A P P 操作的部分。进入 A P P 以后，点蓝色方块的开始使用，并依序填入登录资讯。请依照画面步骤依序点击红色及绿色圆圈后。 进入新增装置界面，选择希望新增看板的装置，并可自行设定装置名称。接着点选装置管理员，并找到大显装置，编号 M 开头的即为大显装置。点选该区块即可进入设定画面。接着选择绑定装置选项，再选择预显示的 JSC-ID 即可绑定并开始使用。 透过手机 APP WiFi 大显看板可以远端调整显示器的参数，含上下线警报、补正、颜色转换、小数点、单排显示内容等等，应用上十分多元且便利。以上就是我们针对多功能大型显示看板 JTC 带插四十 A 带 WiFi 的操作介绍。如果有更多的产品问题，欢迎留言给我们。喜欢相关内容，也欢迎持续追踪我们九德电子。 产品超详细，我们下次影片再见喽，拜拜。